Что было, то было, заката горел, Сама полюбила никто. не горю, замерзаю, стужу горю, вокруг не не горю, в тепле замерзаю. боюсь, что было, то было, скрывать не могла. Я гордо забыла к нему волю. Что было, то было, и нет ничего. vivo